Saluton carai kai bonvenon al nia nova episodio che vi povas vidi la vetero estas de nove vintrestila sed eh, tre fascina la urbo estas tre fascina kai mi volas montri gin al vi per la medito serio compreneble do resto con ni con medito con ni tanko Saluton cara e kai bon venon al nova Zamenhof medito. Hodia mi registras el mia labor universitato per alia microfono, do esperebre la qualito restos suffice alta. Do hodia mi legos cun vi kai meditos cun vi sur el tiro el de nove fama verco de Zamenhof. La gazetta articolo l'esperantisto 1892 Ciu ni progressas? Cae mi legos el tiron el pagio cent quindec hoc. Se venos iam la tempo, ciam la tuta mondo scios cae usos la lingvon esperanto, tiam, ninio dubos, ni povos curage diri che nia afero absolute atingis la celon. Iu pli multe da homoi, excias kai ec usas nian lingvon des pli multe ni proximijas al nia celo des pli multe ni progressas secve la sola effettive vera montro ciu ni progressas au ne estas la crescado au ne crescado de la nombro de sperantistoi. cio alia estas nur rimedoi sed ne factoi Mult foie, ciam uh, exterulo demandas nin cium da esperanto parolanto estas la mondo, ni donas complica in respondoin. Cai facte min estas excepto mi ancau, clarigis tre ni diru face che la nombro ne estas facile divenebla char ne estas stato quo calculas la civitano in cotopo sed efective, Homo i volas factoin, kai progresso o mal progresso, la usamenhof mesureblas per factoi ne per rimedoi. Do estus interesse che ni tui donu factoin por pravigi la progresson au stabilon de iu afero, ciu la esperanta au iu alia afero. kai post la factoi, ciui estas pruvoi, evidentoi nur poste ni donu clarigoin cae ni diru visioin pri la gravezzo de iu afero. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.